جوي هل يمكنك إجراء بعض عمليات الإصلاح بعد هذه الجولة؟ لا مشكلة ولكن إذا انفجر أي شيء مجددا فأنت من يجب عليها إخبار بريم بالأمر Olá, olá. Italiano. nice on that. ثبت المدفع خطوة واحدة أقرب للعودة إلى الفراش يا للأسف عدو واحد سقطت سبايك في الوسط رصدت سبايك في الوسط آخر لاعب باق ماما ميا Ah, muchas gracias, صح هناك تبقت ثلاثون ثانية آه. نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك هكذا سننجو تم نشر الساتر أضع الحارس هناك احذروا هنا عدد من الأعداء في إيه؟ سقطت السبايك في الوسط في الوسط ثبت المدفع أولا تبقى عدو واحد سلب البصر آخر لاعب باق نرى ينتصر العباقرة في المعارك وأنا عبقرية لذا Okay. should be three people. Uh, three. أي مش هناك سقطت السبايك في بي قد اقتفيت أثر مثير للشك تبقى عدو واحد سترايك في بي عميان أغبياء تبقى عدو واحد تايم زيرو اتس أيرغبون في الرقص؟ <laughs> سأفتتح الرقص أهناك من شكرا kastou. خلني النوم ظلال متحركة هنا أضع الحال احذروا هنا دروم سقطت لسبايك في بي حجب الرؤية آخر لاعب باق تبقى عدو واحد تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم hello go Hey. Hello. Mama. لقد اختفيت اثركم سبايك في الوسط تبقى عدو واحد نفذت التقنية اعتمدوا على روبوتاتي لم تتعطل إلا مرة واحدة وهي لن تفتقد ذلك الإصبع 咋嘞，人呢？ تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك عدو واحد بيش أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم FEA. B, B, B, bro.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 قتل سبايك في بي واحد فتاة الطبيعة حاولتم على الأقل ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ Baba Yaga. نفوز تم نشر السلسلة استعدوا لنيران الجحيم لاعب باق آه. سقطت لسبايك في بي طلعت زرعت السبايك آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها من أجلك يا أختي قلب البصر ثبت المدفع فقدت الشحنات تبقى عدد سقطت آخر لاعب باق تحويل الجبهات ملاحظاتهم قبل إجراء الاختبار مجددا أعد التلقيم أضع الحارس احذروا هنا رصد عدو في سقطت السبايك في ايه سلب البصر آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد كم the كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ حشه الرؤيه Mamma mia. أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن وادخر نفدت الشحنات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 صفة حجب الرؤية أضع الحارس تم نشر الساتر like the age. استعدوا لنيران الجحيم دمر المدفع تبقى عدو واحد يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصه مختلفه